Three, three. お客様に礼ありがとうございました元気満身の皆さんありがとうございましたそれではあっぱれ賞を発表したいと思いますあっぱれ賞は